डरपोक किसको बोला रे कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर डरा नहीं करते और महाकाल के दीवाने किसी के पाप से डरा नहीं करते और सुन दो कोड़ी की धमकी तो दो कोड़ी के लोग देते हैं हम तो महाकाल के दीवाने हैं सीधा ठोकी देते हैं जय महाकाल